Dijauhkan dari segala merbahaya Malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys gimana kabar teman-teman semua Semoga diberikan kesuksesan Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Dan juga semoga senantiasa diberkahi dalam kehidupan ini Dan setiap masalah semoga segera segera terselesaikan yang belum punya pekerjaan semoga segera punya pekerjaan ya yang mempunyai gaji sedikit semoga gajinya tambah banyak amin amin ya rabbal alamin Intinya adalah dalam kehidupan ini kita sering membantu orang lain maka insya Allah kehidupan kita insya Allah akan semakin nyaman semakin lancar seperti itu ya guys ya. Karena kenapa kalau kita memudahkan urusan orang lain maka insya Allah Allah akan memudahkan urusan kita. Masya Allah. Jom guys kita ngaji kembali bersama Ustadz Azhar Idrus yaitu soal jawab agama Islam. yang kemarin kita sudah membuat part 1, part 2, dan part 3 nya dan sekarang yaitu part 4 nya nah jom kita tengok videonya let's go soalan seterusnya bangun malam ni disukai Allah adakah para isteri pun dikenaki untuk tahajud witi dan baca Quran dan sebagainya jawabnya bangun malam bukan kata isteri suami pun okay, tak wajib boleh. siapa bangun dia lebih baik betul Nah, ha, tapi bangun ibadat lah Bukan bangun kucing ceng, Bangun kucing Nak ha, Jadi Kalau isteri bangun malam juga buat Lebih baik Tapi isteri ni nak ingat Kita lebih banyak Kita dapat pahala Bukan macam orang laki-laki Kena bangun malam dan sebagainya Aha. Kerana malam Islam Mi'raq itu Nabi kata macam mana nak lepas daripada neraka Rapuang Tiga kara Taat pada Allah dan Rasul Se Maknanya Semayang dan puasa jangan tinggal lah dan tutup aurat. Yang kedua, taat pada suami. Yang ketiga, kalau pergi jalan tu jangan over sangat, make up-make up. Nah, ah, uh, jangan lah. gedik lebih ah. ingat. Gogek-gogek-gogek buat jalan gitu. Depan laki macam gajah nak beranak jalan. <laughs> Faham lagi? Ha, bila tu big jalan luar kau banyak sangat, over sangat. Neh ha, jangan berlebih-lebihan. Kalau gitu kita dapat kontrol, rupang ini boleh pilih pintu syurga. Masya-Allah. Nah, ni gak duduk rumah muka macam tepung gandum muka. Kenapa? <laughs> Bila nak pergi jalan gak merah situ, calik situ, lama situ, oh. Ah. tarik sini jadi berseri-seri nak pergi jalan. Eh? Ha. Tu kadang-kadang benda tu salah. Ha. <clears throat> Isteri tak enggan, isteri enggan, tak ikhlas layan suami. Suami pula mati pucuk. Apakah hukumnya? Hukumnya tak salah dah isteri. Dah suami gitu. Faham lagi? Ha. jadi dia manusia ni dia ada perasaan. Yang tak ada perasaan ni tiang TMB. Ha, ha, ha, dia bubuh tak tu duduk congok situ lah. Bila manusia dia ada hati tau. Dia ada perasaan tau. Baik, soalan awak ni berkaitan dengan apa benda ni? Nafakah batin. Kita ada zohir ada batin. Zohir ni makan nasi, makan nasi lemak, cakwe tiaw, minum air kopi o. Faham? Oh, Atau kolo. Nak ada air kolo kopi campur milo <laughs> ha ah, ah, ya dah mu main main dash lu aku main kolo faham tak ni <laughs> nampak ha, dia batin batin ni sek lah ha, batin ni minta maaf lah orang perempuan dia kuat faham lagi laki-laki ha, satu tenaga perempuan seratus betul ha, tu hakikat orang perempuan ni Tuhan buat orang lain tak orang ha, bekerja main panjat bangunan tak orang lopak lokal reboh terletang akak guni reboh nyambang faham tak gok uh, dia gok dua kara dia gok mulut laju set kuat minta maaf lah nak nak nak tolong nak suruh faham nak uh, dia lebih berkeinginan dia kuat Ha. Orang lelaki kuat tak? Kuat juga Kuat apa? Kuat sembang Kedah kopi Faham bagian sembang <laughs> eh, ha, Hakikat sebenar Apa yang kuat? Lepas tu Bila suami dah mati pucuk Terasa hati tak? Isteri rahsia hati lah. Nak? Ha, rahsia hati lah. Hmm, jadi isteri pun jadi mati kutu. Nak? Jadi bila layang pun jadi tak ikhlas. Itu bukan sengaja. Kalau sengaja haram. Itu adalah kesan. Nampak tak? Efek daripada hati tadi. Bila suami dah mati pucuk, dorok cetok. Faham tak pergi? Misya ya tempat. <laughs> Nampak tak? Tapi dah dorok. Jadi dia akan efek. Daripada hati kita ni, perempuan. Dia akan pergi kepada anggota dengan sarah tadi. Dia akan ah. jadi malah, jadi tidak bermaya, jadi tidak bersemangat. Tidak salah orang puan. Eh? Sebab dalam kes ini dalam zaman Nabi, Nabi tak salahkan isteri. Nabi suruh suami berobat. Nampak lagi? Ha, ada obat tak? Ada. Dah kata tak ada obat, mati dan tua. Mati sungguh. Ni bukan mati sungguh, mati pucuk. Faham? Ha. Orang tu dia hutang kita. Dia tak bayar lah, Tapi dia beli barang-barang mahal. Selalu melancong. Dia tak ingat kau. Kalau tanya, dah ingat. Kabar ke dia? Nak, masih nak pergi melancong ni, tunggu kat, dekat airport. Nak, ha, ni, eh, dia minta duit hari tu. Kalau ha. tiga ribu. Ha. Depan orang ramah, tak apa. Bang, dia tak ingat. Ah, betul. Tuh, nak? Allah. Tak ingat sekarang. Saya ingat awak ah, hutang saya. Ha, dia tak ingat. Ha macam boleh berlaku nah ha, dia pun bayar ada ha, bayar juga nawak guna lagi dah kalau dalam mahkamah Islam dia boleh akad ambil harta tu bayar ke kita dalam mahkamah segini macam-macam boleh jadi ha. siapa yang kuasa lebih dia menang faham lagi siapa kena magistrate kena layak rapat dengan orang besar-besar dia terlepas itu hukum dunia Nah. Ha, jangan ha, hutang-hutang orang banyak lah ni hutang orang buat projek itu gini ambil duit orang ambil barang orang ambil barang dengan apa benda ni uh, hardware bila hutung dapat bayaran dia tak bayar hutang hukumnya semayang tak terima siapa ya, yang makan harta orang hal cara haram tak terima semayang termasuk orang yang sengaja tak mau bayar hutang dikira makan harta orang cara haram semayang tak terima kalau pergi haji tidak jadi mabruk dah jadi apa mabruk namanya faham lagi ha ramai ni kotak-kotak besar-besar tak bayar duit orang gaji orang pergi buat umrah dua kali setahun faham ha, orang lagu tu jangan jangan kita suruh dia berdoa pada kita dia turun di airport kita baling batu tujuh biji seorang syaitan balik dah faham lagi ha soalan seterusnya betul itu bolehkah seorang isteri menegur kelihatan suami boleh boleh, boleh. Isteri ni penasihat. Faham tak? Ha, penasihat. Suami ni ketua rumah tangga. Nah, jadi kadang-kadang Tok Imam salah tak? Salah. Tok Imam salah. Nah, ada pula uh, ah, mana semayang doho dua doka. <laughs> Hidup tayak akhir tu. Makmum subhanallah. Ha, imam pun tambah dua lagi. Itu ah, maknanya makmum menegur imam. Isteri boleh tegur. Ya, yeah. memang isteri tugas dia tegur. Apa pula tanya boleh ke tak? Cuma adab menegur. Kita boleh tak tegur mak kita? Boleh tak? Ha, tapi jaga adab menegur. Jangan herdik. Jangan tinggi suara. Bila kita nak tegur suami, kan, jangan tinggi suara. Faham? Ha, suara jangan kuat. Wah, wah, wah, tepik. Nak? Ha. Jangan ada orang bila dia bini, bila dia jerkoh laki dia, dia herdik laki dia, laki dia tak melawang Dia rasa hebat. Hebat dia tanduk mau dosa, dosa, dosa, dosa. dosa. Laki tak melawan tu ada dua. Kadang-kadang memang dia penakut pun. Yang kedua memang dia malah layang bini dia ni. Memang dia tahu dah. Memang tak cukup otak. Ha, kalau kalau melayang kau jadi punah dia. Jadi laki dia buat bodoh gitu ha. Malas melayang, tambah tambah dosa. Bini pula tengok laki malah melayang bila kena marah, rasa hebat. Nak, ha, rasa hebat dah dah lalah kali masuk neraka tu. Kenapa <laughs> tak? Ha, jangan kita. Soalan seterusnya. Sikit lagi dah kita ada soalan yang kelima sebelum akhir. Macam mana nak kabar ketuk laki kita kalau dia tak nak beli lauk? Eh. Dia tak nak beli kabar lah laki mu. Aku nak kata ni lah laki mu. laki kita tak mau beli ikan, tak mau beli ya, ayam. Ya. Nak kabar ni kabar lah laki mu. Bang, eh, ayam tak beli eh. Ikan ni. Bang, beli ikan. Ha, kabar gitu, whatsapp ke dia. Kita nak dawak ni, Kabar molek-molek. Nak? Ha. Atau nak tukar ikan-ikan. Ikan selayang tak mau. Ha. Kau pauh kot cek. Nampak? Ha, ha. Ini buat tak masalah. Laki dia kata tak leh, tak leh. Kita tak cukup duit. Saya beli kaya dulu minggu ni. Ha, tak ada masalah. Kabur je. Betul, kita betul. boleh minta. Tapi kalau tak dapat bagaimana yang kita minta, jangan nak mengamuk. Ha? ha. Fahamlah. Dia ni, dia ni, zaman ni, zaman minta je. Bukan zaman mak kita dulu. Zaman tok kita dulu. Faham tak? Tok kita dulu pandai masak. Mak kita pun pandai. Bini kita taklah macam tu. Ha, ingatlah eh, kalau tok kita dulu boleh 40 jenis lauk atau dua puluh jenis lauk. Mak kita sepuluh jenis lauk. Betul tak? Tok kita puluh jenis boleh buat makanan. Mak kita sepuluh. Faham? Bini kita se boleh buat dia ni. Lauk dia, lauk asap. <laughs> lauk buat sungguh, buat kuah asap. Bang, tom yang eh, udang lebih. <laughs> bang, boleh beli kari pak, hak dia hak isi banyak, nak ubi banyak. Ha, ha dia ni apa? Tapi hak mana mahal sekali belanja? Bini kita. 20 ribu dia ni tu pahak tak pas PL kaki cekang faham tak ke tumi acur belakang 25 faham tak ke tok kita tanya berapa itu 200 setengah mak kita mak kita 300 400 faham 800 mak kita nikah itu tahun 60-an betul tak tahun 50-an nah dia ni nama kita Ribu, 14000 Ribu tu hak bodoh bodoh macam kambing 14000 nak ha tapi boleh nak masak tak boleh masak boleh, ha dia gitu kita lancarkan kutipan derma untuk dana pembinaan serbaguna surau bagi tujuan program dan aktiviti surau bangun unit aman tolong kutip ha. sunat bagi derma ha. kerana kita nak buat dewan serbaguna untuk aktiviti surau ha, siapa tak mau bagi buat-buat tidur ha. Ha, teruskan kutip derma. Sambil-sambil kita menderma, kita tengok so tiga lagi soalan terakhir. Baik. Dia kata dalam surah Yasin yang bermaksud ayat 52, Celakalah kamu, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yang kubur. Sebagaimana yang kita maklum, terdapat azab dalam kubur bagi orang yang berdosa, lebih-lebih lagi bagi orang kafir. Harap dapat pencerahan daripada ustaz. <clears throat> Baik. Maksud ayat ini jelas bahawa sebenarnya orang kafir susah di alam barzah. Maksud dibangunkan di sini ialah bukan bangun daripada hidup ke dalam kubur tapi daripada kubur ke padang mahsyar. Hmm. Eh? Orang kafir, orang Islam semua mati belaka. Mati ni komunis hak tak percaya agama pun dia percaya. Pasal mati ni tak nampak. Eh? Orang yang tak percaya agama ni dia tak percaya alam barzah eh. Pasal alam barzah dia tak nampak. Okay. Mati dia nampak. Neh. okay. Bila mati kita datang dalam kepada kita hadis-hadis banyak cerita. Bahawasanya datanglah malaikat menyoal eh, mayat yang mati. Kalau orang yang beriman dia akan menjawab Allahu Rabbi. Allah itu Tuhanku wa Muhammadun Nabiyyi, Muhammad itu nabiku. ku ne ha <clears throat> wal qur'anu imami dan quran itu adalah imam aku nampak ha wal ka'batu kiblati dan kiblat itu adalah uh, ka'bah itu adalah kiblatku wal muslimuna kulluhum ikhwani sekalian orang islam itu Allah saudaraku ha hmm. maka disebut dalam hadis antaranya kitab sahih bukhari Allah akan luaskan kubur orang tu sejauh mata memandang dan diberi kepadanya sebagaimana dia duduk di dalam kebun-kebun syurga. Ha, Belum dalam syurga, macam dalam kebun syurga di alam barzah. Tu cerita dia. Orang kafir pula dia tidak akan dapat menjawab. Siapakah laki-laki ini? Maksudnya Nabi Muhammad. Dia kata orang panggil nama Muhammad. Kami kata Muhammad ah, tapi kami tidak beriman dengan dia. Lalu dikepit kubur tu lalu sampai berselisih tulang rusuk orang kafir. Allah. Nah, ha, jadi duduk dalam keadaan azab, nah. Patu ayat surah Yasin ni dia dibangunkan dari kubur. Maksudnya bangun di padang mahsyar untuk berdiri di hadapan Allah. Berdiri ni bahasa Melayu Arab panggil kiam. Patu qiyam. dipanggil hari berdiri. Arab panggil hari kiamat. Faham? Hari berdiri. Ha, orang yang mula-mula bangun dari kubur Nabi Muhammad Nabi kata ana awwalu man insyaqal qabru aku orang yang pertama keluar daripada kubur. Karena nabi pemimpin yang paling agung sekali. Nah, ha, ah, nabi hebat. Dia yang paling hebat, dia yang keluar pertama sekali. Nabi masa kecil ni dia berjalan awal ikut atas kepala. Cik sebut seorang nama presiden dunia yang berjalan awal ikut. Ada tak? Tak ada. nah, ha, <laughs> ah, tak ada. Nabi ni masa kecil ni dia belah dada dua kali oleh malaikat ada tak nama presiden ke Zar Rusia ke Cula Longkong nak ah ha, Cula Longkong ke Mongku ada yang orang belah dah ada masa cek tak ada Nah, eh, satu saja Nabi Muhammad SAW Batu dia paling hebat Nah, ha, Jadi maksud sini Bila kena bangun pula padang masyarakat Nah, maka marah pula orang kapi ni Kenapa kami kena bangun pula padang masyarakat begini Nah, ni siapa punya kerja Mana masing-masing mencela dia tak sedar Dia sedang ditunggu ha, Oleh keadilan atau mahkamah Allah Di Padang Mahsyar Soalan seterusnya ha, Bagaimana kita nak kekalkan hubungan Belum kahwin Mana ha, Maknanya molek sangat Lepas kahwin tak molek Jawabnya biasa biasalah tu Itulah lumrah hidup dunia Benar. Tak usah kata dalam soalan ni Hidup kita semua ni hak kahwin dah Masa kita bercinta itu macam mana? Tak, pasangan kita. Kasar tak dengan kita? Kasar tak? Tak bergaduh. Dah lepas kahwin? <laughs> Faham tak lagi? Ha. Masih bertunang kalau naik motor gendong, tak masuk dia dua, dia satu sama. Nak balik temeluh, orang dekat dia satu. Tak masuk dia dua. Berapa? Untung. Nampak? Puan-puan. Untung, mama. Faham? Dah nikah dah, duduk je bini tu, pergi apak selalu dah. <laughs> eh, eh, eh, tak ada romantik langsung. Faham? Ha, masih belum kahwin, ni kalau pun pergi naik motor. Kau puan bubuh tangan belakang lah. dah ada raja naik motor dengan raja tang. Masa tu nak. Naik kali nak pergi pukul gambar, nak nikah ni lah pukul gambar. Betul tak? Nak buat gambar nikah. Kau puan dah raja gandang motor dengan raja tang. Pegang belakang ni besi hak bubuh tu hak laki je kan juanyo kadang-kadang bawa beruk belakang ha <laughs> gitu tangan bang hak laki ni ambil tangan buh pinggang dia ha suruh pegang pinggang neh ha siapa kat selekoh suruh peluk pula peluk peluk peluk ai nanti dia jatuh berdebot mana lagi ha tapi bila nikah dah pilih anak dah Bini letak tangan kat sini. Dia kata. <laughs> Belakang kau sikit. Duduk belakang sikit. Rapal bini duduk rapal. Belakang sikit. Oh, wah. Tua nak mampu. Hmm. <laughs> Ah, dia kata gitu pula. Ha, itulah adatnya. Nak? Ha, itulah. Laki-laki perempuan sama. Tengok perempuan sama kok. Masih baru nikah itu, dia panggil dia laki dia. Panggil apa? Dia ni anak pak dah. Panggil dia laki, Pak Itang. <laughs> Panggil. Pak Itang eh. Pak Semen lagi <laughs> tu. Ah, ha, ah, tu lah. Tak boleh kata mengata sama belaka. Betul tak? Baru-baru molek. Memang dah sebab kita alam. Kita bukan Allah. Kita alam. Alam-alam mutaghir. Uh, ah, mutaghir. Bila alam itu mutaghir, maknanya berubah-ubah. Tak? Ha, budak dulu kecek waktu besar, tadi jadi kecek mula. Nah, dulu bodoh waktu cerdik sekolah, waktu jadi bodoh mula. Profesor matematik Bila dia cerdik Masa dia profesor Leni lah berapa umur? 96 Dah berok ngata tau Faham lagi Kena balik lah Mau tahik pada cucu Nah ah Walaupun profesor matematik Faham lagi Dia berubah-ubah ha, Cuma kita kalau boleh Kita lambatkan perubahan itu Nah ah Dia lambatkan perubahan Jadi bila dulu Nak belaka Molek belaka Bila leni Tak molek belaka bini Aha. dia Nah, ha, dia kata bini dia uduh lah, bini dia tak comel lah, bini dia gemuk lah apa. Imu yang pilih hari tu. Tahu tak? Ha, tu orang lelaki laki Neh? Ha. Maka perempuan pun sama juga. Jadi tak boleh kata mengata. Cuma kata kita jangan kita nak buat benda yang uduh-uduh kepada pasangan kita. Aha, betul. Faham tak ke? Jangan buat benda yang tidak baik. dia tanya bini kita balik lagi. Kalau abang mati, kalau abang mati, yang mau lihat you mati dulu kalau abang mati dulu <laughs> faham lagi. ni nah, ha, kalau abang mati dulu you Aduh. nak menangis berapa hari tanya bini sekarang tiap tanya kali kalau bini dia kata seminggu pelawak tak ada kira jawab seminggu perempuan yang paling warak tiga hari nak menangis faham lagi hari ketiga tu tak ada lah tu biar ingus saja nelek gini Hang, ha, itulah perempuan. Padahal dia sayang dak kita. Oh sayang, sayang abang, sayang abang. Muah-muah apa lah telefon. Mana kita palugar baca. Nah. Ha, ada. Kalau kita atau good malam-malam tu selamat malam, assalamualaikum, Dah ingat buah emotikon, ngamuk. Oh jangan main ropang dah ni, ngamuk. Bapa tak ada emotikon, bapa tak ada bunga, bapa tak ada gambar orang mati sebelah buat mulut gitu. Ai tanya habis, dah hok nak jawab kita. Ha, kena upuh belaka gambar tu, gambar ni, gambar apa. Allah, ha, nak, <laughs> nak boleh ke tidur zaman dia ni. Faham tak lagi? Ha, jadi kalau orang nak nikah, jangan nikahlah lah mini gini muda-muda gini. Rohok. Cari waktu tua dalam 80-90. Ha, waktu selamat malam tu meninggal dunia selalu. Ha, ha, jangan panggil orang puan. Ya Allah. Nak? Ha. Ya, pelik-pelik sungguh. <laughs> Tiga hari je menangis. Paling lama tiga hari. Nah, sayang gua ni pun cakap panggil abang sayang hitam payung pun tiga hari. Nah, ha. Itulah saya saya habis-habis hebat wanita tiga hari saja. Semuanya ada bukti belaka. Mak kita sayang kayuh kita tak? Ada tak mak kita hari kepat nangis lagi? Ada. tiga hari paling lama. Nah, ha. Hari pertama tu mak eh mari ah makan eh. Eh, tak apa Tak eh? sedap mulut Ayuh pun tak ada Lagi pula <laughs> Gak dadang. Hari dia mak eh, adik-adik ni petang kat nak balik belaka dah. Ha, esok nak balik dah ni buat laut sedap hari ni ni. Ha. Akang ha. Ada tapi dah macam kemarin. Ha dak? Ha, hari ketiga pagi. Mak eh, mari makan ni orang eh, Kak Long eh, Kuala Lumpur ni, buat jepuk ni. Jepuk San Francisco. Faham lagi lagi ya. Eh, ada pisang dalam ni. Ha. Ha, dah apa eh, mak dak sedap mulut. Bertaruh hama uh, dalam 60 hotel je. ha, <laughs> nampak? Ha, tapi okey dah. Ha, petang hari ketiga tu mak eh, jumpa dah. Kenapa? Buku bank ayah. Aku kata dah ada. Ha, Segah lalu mak. Buku bank ayah jumpa dah. 120 ribu bank pala rimah. Bank pala beruk tak jumpa lagi. ha, <laughs> itulah kau puan. Tak boleh percaya. Paling lama tiga hari. Paling Malah, lama tiga hari. Lelaki tak bagus. Sehari pun tak menangis. Nah. Ha. <laughs> Siapakah yang berhak atas duit mas kahwin dan hantaran? Pihak pengantin atau ibu bapa? Hantaran ibu bapa. Mas kahwin pengantin. Pak nak pergi? Ha, ah, ne? Ha, ah, hantaran ni orang nak buat kerja tu kerja ni. Tak? ha, Tapi dia tidak wajib kita bincang molek Mas kahwin itu wajib ha, Mas kahwin itu agama Hantaran itu adat Kalau kamu berjanji, kamu kena tunai lah ha, ha, Tapi dia tidak masuk dalam perkara agama okay? Mas kahwin dia agama Tak bagi berdosa sampai ke mati ni ha, Kamu khianat isteri kamu sendiri Hantaran bincang molek-molek Nah, ha? Yang paling baik, yang paling murah Nah, <coughs> ha, Kuantang ini kalau dok pas SPM 10 ribu atau lima ribu itu kelas SPM kalau kolej lima 15 ke dua puluh, ini ah, sungguh faham kalau dia degree ribu lah ni ni orang oh. kuatan faham lima master tiga puluh PhD sampai ke puluh ribu? oh jangan main puluh ribu lah ni boleh masuk dua jenis ni Masuk air panas Dengan perangat asyik goreng kemarin Faham <laughs> lagi Nampak Kalau goreng ikan lakak ke laki ikan saja Laki kata dah kulit ikan mana Ada lekat di kuali bang <laughs> ha, Lekat di kuali kulit ikan 40 ribu Faham tak ha, Dia nak buat kena biarlah Akhir zaman Tak ha, Zaman itu berubah Dah dia nak sama zaman dulu Asal hidup bahagia sudah Nah, ha, biar ada ada anda goreng ikan pun. nak. ha. Untuk kita dulu boleh buat baju kurung Kurung Kedah, kurung Johor Kurung, kurung bugi kurung Boyang Boleh buat belaka Bang, ha, kurung Jawa boleh buat Mak kita kurang sikit ha. Nak boleh buat baju kurung tudung tak anda jahit Nah, ha, sampai ke bini kita oh, Canggih kali Bini kita mesin jahit brother Brother Bang, ha, antara rm ribu Mesin jahit cak abang Brother tu abang lah Brother in arm Bang, ah, ha, brother, berapa brother? ribu. Dah boleh buat benda. <laughs> Ha, oh, rasa tanya. Ah. Laki pergi kat rumah orang mati, tolong pikulkan dia. Boleh kain plekat kan dengan diikat di batang. Ha. Tempat pikul kan dia roboh kain plekat. Ha, yeah, yeah. Ya. Kain plekat tu dok jahit lagi. Suruh bini dia jahit, brother kan. Nah, jadi kain pinjung. Gayok ke pang kali bira ni. <laughs> Nampak tak? Jadi kain ikan duyung. <laughs> Nampak tak? Ha ni bini akhir zaman. Tapi tak apalah comel. Neh, ha puas hati tinjung tengok ya? bodoh-bodoh pun. Nak. Ha. Ah. <laughs> Apakah kau letak jumlah yang maha maha Tak boleh. Jangan letak maha maha ha, sangat. Neh. Ha, jangan. Tapi kita tak kata haram. Tak ada ulama kata haram. Berapa anak wajib ni? ribu. Tak haram. Dia yang beli kat bandar dia ya. Dah mahal enggak? Dah murah pergi kat lain. Betul betul. Ni bukit saya, istana apa? Munak murah ni ni wah apa benda sungai lembing. Faham <laughs> lagi? Ah murah hak ah, balik sungai ni matang. Orang asli tu murah sikit. Faham lagi? Ah tapi rambut setiap pro tak kata tak gitu. Apa tak? Ah. <laughs> Nah, ah. Sini bukit istana berapa ni? Biasa antara. Tahu tak? Biasa-biasalah kalau murah pun nak kat seorang <laughs> ha ni tanya dulu tak sini berapa hak biasalah bukan kan hak pandai-pandai sangat biasa-biasa habis SPM eh, tumbuk belajar 15 20 tak mahal lagi murah lagi Dok tahu kok anda muah <laughs> ha. ni ha. Soalan yang kedua sebelum akhir. Hmm. Kawan saya jemput saya kenduri. Kau ha? Seorang itu Disember tarikh yang sama. Seorang di Johor, di Perak, di satu. Hak mana patut saya pergi dulu? Hak jemput dulu. Ha. ha. Melainkan anak beranak. Anak beranak kali dia jemput dengan kawan kita jemput anak beranak dulu. Faham tak ke? Ha, nak pergi dua-dua tak boleh. Dia ni uzur ni banyak Kadang-kadang tak ada kenderaan Kadang-kadang ada kenderaan Minyak pula mahal Tak cukup pitih Minyak ni turun sama <laughs> Faham tak lagi? Ha, dulu kita mari kuatang RM35 Faham? rm ringgit saja. Balik RM35, RM70 tapi lari laju lah 35 tu kalau bawa slow 25 je ah. kuatang ni bawa laju dalam 200 deh ha lening RM53, RM54 sekali mari. Tol 20. Maknanya RM100 lebih. Tol pula RM40, RM140 kuantang. pergi balik. Allah jawab. Faham tak? Ha, tu keadaan. Jadi ada orang dia tak belanja itu untuk keperluan keluarga. Tak boleh pergi kenduri. Tak ada masalah. Orang yang berkemampuan saja kena pergi hadir. Betul. Kadang-kadang orang yang ada komitmen di tempat lain. Masalah belaga. Kadang-kadang jauh sangat nak pergi, nak ha, boleh pergi tapi kena balik selalu letih jauh sangat diperleh makan. Ha, Esoknya bekerja, hari ni dia boleh pergi. Tak dang. Neh. Ha. Soalan yang terakhir. Adakah wanita dibenarkan make up ketika kahwin? Macam mana yang sebenar dalam Islam? Lama sangat wanita make up-make up begini. Jawabnya tidak salah. Seorang sedang musafir kumpulan hendak solat jamak takhir. Beliau mengerti jemaah tapi terlewat sikit. Dia tidak tahu imam solat zuhur ke asar. Bolehkah dia ikut imam tanpa ketahui solat? Jawabnya boleh. boleh. Kita tak tahu solat boleh. Solat fardu ikut semayang sunat boleh. Semayang sunat ikut semayang fardu boleh. Sunat ikut sunat boleh. Fardu ikut eh, ikut fardu pun boleh. Tak wajib tahu solat. Faham tak ke? Yang tak boleh ikut dua saja solat. Tu Imam solat gerhana kita nak semayang asur tak boleh pasal dia rokok dua kali lagi pula kita tak boleh ikut orang semayang mayat <laughs> betul semayang jenazah tak boleh ikut kita nak semayang maghrib Tok Imam semayang mayat <laughs> tak semayang mayat tak ada rokok diri tak mau nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi habis Nah. Ha. Semayang lain boleh. Tok Imam semayang Isya kita qada semayang Asar. So. Tok, Ma, Tok Imam qada mayang subuh kita ikut belakang mayang duha pagi pukul 9. Faham? Kita ingat Tok Imam mayang duha 9 pagi di masjid. Rupa Tok Imam qada subuh. pagi. <laughs> Nah, ha, kita kita pun Ah, semayang tu ha belakang. Hukumnya sah. sah. Jadi apakah hukum wanita ni bila dia kahwin dia pakai mekap lawa-lawa? Memanglah orang kahwin orang mekap lawa-lawa. Takkan nak lama arang di muka kahwin. <laughs> datang ha, ah, cuma, cuma Kalau untuk orang ramah Jangan berlebih-lebihan Tak comel Faham? Ne? Ha, ah, yang kita nak lebih bila? Allah kata Wala tubdi nazi natahunna illa libu'ulatihinna Jangan kamu berlebih-lebihan dalam bermakeup Jangan berlebihan dalam bergaya Jangan berlebihan dalam bersolek Jangan berlebihan dalam bergedik <laughs> Jangan berlebihan dalam uh, macam-macam lah Berhiah Illa melainkan Jika untuk suamimu ha, Jadi di luar bukan marah Untuk orang ramai hari kahwin bukan marah Sikit-sikit sudah lah ha, Allah tak kata haram makeup Allah kata wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu berlebih-lebihan makeup. Allah tak kata wala tabarrajna abih ayat. Haram kamu bermakeup. Ah ha, tu lain. Tapi wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu bermakeup sampai jadi macam bermakeup orang, orang kafir. Ha. Sampai jadi macam bermakeup perempuan jahiliyah. Ha, Apa? Melampau-lampau ha? muka mirip mata macam kena langgar dia lah, <laughs> lah muka bapa lebang gitu muka Nah mulut jadi macam anak anjing merah nyala dah mulut cuma dah nyalok je lagi faham tak lagi ha, jadi nak lebih-lebih di rumah betul di luar bukan tak boleh ha? berpada-pada yang kita dah tengok kat kita ya, macam kita tak susah orang perempuan tak sama dengan orang lelaki Tuhan buat jenis perempuan ini Tuhan Tuhan kata orang kuatang Afrika, Papua New Guinea New Ghana Republik Gabon hitam beletung Hidung kembang boleh telus bola pipa Ha, waktu pun berabu orang lelaki masuk meminang Betul tak? Betul, dia betul. gu dia Sebut jenis wanita Memang dia default setting mari daripada kilang Kalau banding kereta ke Lamborghini, Ferrari dah Betul tak? Memang lawa orang puan ni Dok make up pun lawa, make up tambah lawa gitu je. Jenis default setting. Barang jenis opang tuan awak ujung rambut sampai ujung kaki memang comel dah. Tak perlu banyak aksesori. Lepas tu tak ada orang beli Porsche, beli Ferrari, beli Lamborghini, wagi pula semambu beli stiker. Tak payah. Tak payah. Tukar side mirror tak payah. Pasal dia semua comel dah dah. Betul. Nak bayar Lamborghini Aventador 4 juta lah ni harga. Ha. Nak deposit 800 ribu tak ada duit, abang tidur. Faham tak lagi? Haa, ah, <laughs> nampak? Dapat syuting tu, serima seksi belakang dah. Nak signal seksi. Lapu depan besar seksi. Grey seksi. Dia punya emblem seksi. Steering seksi. Nak? Haa, apa ni? Meter pun seksi dah. Nak? Tepat buat tombol nak naik tikap pun comel. Nak? semua seksi. Hong lagilah seksi. Hong. Sampak? Itulah orang perempuan. Ring seksi. Kalau kita beli saga, serba tak kena tengok. <laughs> ni tak betul lagi, ah, ni tak kena lagi. Tering, gogeh, gogeh, warna gogeh gini tering. Bang, ha? itu orang laki-laki lah saga tu. Oh saga, oh, wajah, wibba, wira. Ha, itu orang laki-laki. Apa? Jenis comel dia. Betul tak? Ah. Jadi kalau over sangat, mana dia tak yakin, dia sudah comel. Ha, faham lagi? Ha, dia kurang keyakinan. Nak? Ha, jadi sikit-sikit aja. Nah, gitu juga dengan pakaian janganlah ketat. Nak ketat di rumah. Betul. Untuk apa? Buul. Buul ni siapa? Laki kita lah. Mana? Ha, jadi nak comel boleh beli alat-alat mahal-mahal. Nak? Ha, gecu hok RM50 tu. Hok Siti Nurhaliza pakai. Wi RM50 balik 5 sen. Faham tak? Maybelline. Tak ada super glossy, gelik-gelik pula kat atas. Nak? Ha, kalau ada duit lah, tak ada duit pasal malang. Nah, ha? dicuak tiga singgit why pay more kalau kuat ngak pak patut <laughs> nah ha, untuk apa untuk suami kita Allah haram ke tak tak haram tak tua lah. cara tua muda cara tua Aha. eh muda cara muda ni maklum mak ngoh mak de mak ni umur lima puluh dah kalau ikut kata kita suami dok tu big rumah buat kau ni ustaz hmm rambut celuk. tak haram pun pasal kita berubang dah Ni kita dah rambut putih tapung macam tu pagi le patu dah patu Lepas tu dah <laughs> sikat pula segebel tak pala bau. Dah dah dak pakai lawa kemar gatung. Kain pula kerah ketung, busuk kohong, macam plywood kain. Dah enam bulan tak basuh. Kemar gatung. Nyanda di bocong ke. Hmm, cepat gitu. Nampak? Gigi plesu duduk atas meja. Nampak? Gusi saja. Hmm. <laughs> <laughs> Tok Imam tengok, hmm, dah sting sikit pun. Tok Imam pun duk main surah gitu. Subhanallah, subhanallah. Balik lewat. Ada. Ah, ah, ha, pasal maklum pun, gigi pun tak ada. Ha, ha, jadi celup rambut. Pakai lawa-lawa seksi. Tak usah kata hak muda, nak. Bini kita, hak umur tua pun kalau dia buat hak kata Allah. Dia hanya bermekap untuk suami dia. Maka itulah jalan yang terbaik. Allah. Tak? seronok kita. Masya ha kalau maklum umur 60 pun kalau wak-wak gawak wak-wak benda apa benda ni wak apa benda wak seksi seronok juga polong tengok. Nak. Ha tuan kata duduk atas katil duduk dapur pun kalau seksi suka laki kita tengok. Tuan suka pakai baju jarang-jarang duduk atas katil ah. Ha. Awak goreng kepuk dah. Duduk dapur kat gigi goreng kepuk goreng kaki. Wak kali malam ni. Laki kita nak balik kerja kat gigi. Tak, malam ni pukul 9 malam balik sejik. Nak kita duduk dapur. Tapi jangan we cucu nampak kuci pitu cucu Faham? Kita duduk dapur Kita goreng ikan kering nampak dia balik oh Kita pun buh kepuk dalam Ikan kering dalam kuali Tapi Seksi Betul tak? Berapa umur kita? 60 ha, 50 Laki kita 60 juga Buat kau ni Kita goreng Tak usah pakai baju benda Pakai apron saja apa ah. tu tutup depan saja ah apa ha laki laki dan meninggal dunia dapat harta nampak tak kalau dah meninggal dia diamuk ya peluk kita mula. Ha ah, tu seronok neh. Ah, ha jadi nak rayak sini. Nak kau kabar suka-suka juga. Kalau di rumah ni membuatlah untuk Allah. suami mu apa-apa nak main nak gorang nak khabar nak terjun tak tekak pun apa. Nak ha nak pergi luar kita standard eh standard eh pasal kita lawa dah. Ha di rumah kita buh habis stiker, buh stiker sini, stiker sini, coreng sini. Nak ha <laughs> apa pakai seri sini bubur tali ropia belik di peha ke atas kering minyuk di kaki kata-kata-kata untuk suami kita insyaAllah dia akan suka kepada kita terima kasih kepada yang menderma Terima kasih kerana yang hadir. Allah sajalah yang mampu membalas. Moga Allah pertemukan pada kali kali yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfaat Nabi Ma Alam Tana. Alim Nabi Ma yang fauna. Rabbana zinna ilma. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa kina azab an-nar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar guys. Banyak sekali pengetahuan dan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus berkenaan dengan soal jawab agama ya. Di sini di part terakhir ini berkenaan banyak sekali antara suami dan istri ya teman-teman sekalian. Ada juga yang bertanya tentang bagaimana istilahnya awalnya romantis tapi terakhirnya enggak. Nah itu memang kehidupan seperti itu. Dan Ustadz juga mengatakan bahwasan al-alam yakni ya eta Jadi memang dalam kehidupan kita itu pasti akan berubah-ubah. Intinya adalah bagaimana kita mensyukuri, bagaimana istilahnya kita menjalaninya dengan apa? Dengan penuh keikhlasan, pengharapan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga istilahnya yang bertanya pasal make up, ya kan? Pasal make up, pasal menikah, pasal hantaran, mas kawin dan lain sebagainya. Yang terpenting di sini adalah kata Ustadz Azhar Idrus jangan sampai kita istilahnya berlebih-lebihan. Ketika istilahnya kita bermake up di luar ya tapi kalau untuk suami kita itu tidak apa-apa ya ah, pakai semolek mungkin sebagus mungkin secantik mungkin seseksi mungkin di depan suami tapi ketika di luar biasa-biasa saja ya kan seperti halnya tidak ada apa-apa macam istilahnya apa ya tidak berlebih-lebihan dalam bermake up seperti itu guys ya oke terima kasih sudah menonton video ini jazakumullah khair Ustadz Azhar Idrus yang sudah memberi memberikan istilahnya tausiah dan juga wawasan bagi kita semua, ilmu pengetahuan bagi kita semua sehingga kita tercerahkan sehingga kita orang-orang awam faham bagaimana menjalani kehidupan ini. Wallahu a'lam bisawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe kuliah dan dakwah dan juga Cak Mujib. Linknya ada di deskripsi ya. Terima kasih saya pamit undur diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan.